Je ne sais pas ce qui se passe là-haut, mais il y a de l'action. Je sais. L'ordinateur de signal des turbulences. Regarde-moi tous ces éclairs ça a été construit spécialement pour leur entraînement. Les murs devraient résister à la pression. C'est pas bizarre. peut que ça ne nous regarde pas. une mission à accomplir. Tiens bon, des poils dans le plancher. Oh. Allez, encore un petit Ajude! O sol se de debaixo! Vous êtes pas blessé, hein non, je suis coincé Après dix années de recherche, d'efforts et de persévérance, sans parler de la sueur et des larmes versées, la chance a enfin de nous sourire J'ai découvert que les sept boules de cristal se trouvaient ici, dans cet endroit paradisiaque Je ne vais quand même pas baisser les bras maintenant, alors que je suis presque pute je veux ces boules de cristal et je ne repartirai pas d'ici sans elle. Oh on a terminé, Dende. Parfait. Est-ce que tu crois qu'il est prêt pour son dernier examen Si tu veux mon avis, on lui demandera pas de se battre aussi durement. Mais je voulais l'affronter une dernière fois avant mon départ. C'est un guerrier exceptionnel. Et toi, tu t'es bien amusé, hein Oh oui. Euh, euh. Ça ne va pas Ça va bien. Oh. Vite me chercher la trousse de premier secours Mais tout de suite